الجدع المشترك العلمي ضمن هذه السلسلة ديال التمارين في الفيزياء وبالضبط في درس توازن جسم خاضع لقوتين آه، تمرين خامس يقول لقياس شدة دفعة الخميس المطبقة على جسم ننجز التجربة الممثلة في الشكل أسفله هي هذه نعلق جسما صلبا بطرف دينامومتر ونقيس شدة القوة التي يشير إليها الدينامومتر عندما يكون الجسم في الهواء يعني في هذه الحالة ثم مغمورا في الماء إذا كنعلق الجسم بطرف خيط مرتبط بدينامومتر هكذا فنقيس الشدة نلاحظ بأنها تشير إلى جوج نيوتن وفي آه، يعني تجربة أخرى نأخذ يعني آه، مخبار مدرج مملوء بحجم في معين من الماء نغمر فيه الجسم فيرتفع السائل بحجم في يساوي 25 مليلتر لاحظوا وفي هذه الحالة يشير الدينامومتر إلى القيمة 1.75 نيوتن نهمل آه، إذا آه، مغمورا في الماء تهمل دافعة أرخميدس المطبقة من طرف الماء معطي آه، من طرف الهواء عفوا اذا في هذه حتى في هذه الحاله هنالك دافعه ارخميدس مطبقه من طرف الهواء يعني آه، ولكنها مهمله اذا بالنسبه لدافعه ارخميدس المطبقه من طرف الهواء نهملها معطيات شده الثقاله جي كتساوي 9.81 الكتله الحجميه للماء يعني استعملنا الماء هو السائل هنا والكتله الحجميه واحد غرام بار مليلتر لكل مليلتر السؤال الاول اجرد القوى المطبقه على الجسم في كل حاله نديروا الحاله الاولى والحاله الثانيه عندما يكون الجسم في الهواء وعندما يكون مغمورا في الماء عندما يكون في الهواء فهو يخضع لوزنه ولتأثير الدينامومتر يعني هنالك فقط قوتين أما في الحالة عندما يكون مغمورا في الماء هنالك وزنه P تأثير الدينامومتر T إضافة إلى تأثير دافعة أرخميدس FA المطبقة من طرف فورس دارشميد المطبقة من طرف الماء إذا عندنا ثلاثة T و FA متجهة نحو الأعلى و P يعني مركز الثقل ديال الكتلة نحو ديال الجسم نحو الأسفل اذا اذا نجاوبوا على السؤال الاول اذا جرد القوى المطبقه على الجسم في كل حاله اذا نبداو في الهواء يخضع الجسم لقوتين هما P وتاثير الدينامومتر وزنه P وتاثير الدينامومتر F واحد من F واحد في حاله ومغمورا في الماء يخضع الجسم لثلاث قوى هي اذا لاحظوا هنا هما مثلنا F واحد وبي P هنا عندنا F A دافعة ارخميد و F جوج قوة المطبقة من طرف الدينامومتر و P وزنه تنتلات قوى وزنه P وتأثير الدينامومتر اف جوج ودافعة ارخميد اف ا نمر إلى السؤال الموالي وهي تعبير اف ا شدة دافعة ارخميد وقيمتها اذا من خلال هذا هذا الفرق هنا P ما كيتغيرش في كلا في كلا الحالتين إذا يمكن هنا أن أمثل هاد إف, إف أو إف جوج الى جمعتهم كيساوي لي F كيساوي لي F واحد لأن الجسم في توازن إذا غندير دائما الجسم في توازن الى درت طبقت التوازن هنا وطبقت التوازن هنا غنلقى العلاقة اللي كتربط F جوج مع A مع F آه، F جوج مع F A مع F واحد F واحد و F جوج معروفان هما يشير إليهما ديال المضرب على واحد فاصلة خمسة وسبعين في هذه الحاله اف واحد يساوي جوج نيوتن اف جوج اف ا معروفين و اف ا بغيناها اذا غنطبق التوازن في كلتا الحالتين وغنلقاها في كل حاله الجسم في توازن اذا في هذه الحاله اف واحد يساوي P وفي هذه الحاله الثانيه P يساوي اف ا زائد إي زائد اف جوج و اف جوج زائد اف ا يساوي P اذا الان P ما كيتغيرش في كلتا الحالتين لان وزن الجسم هو كتلته في شده مجال الثقله ما كتغيرش والكتله ما كتغيرش يعني بي هاد بي يساوي هاد بي اذا ممكن نكتب بلي اف واحد يساوي اف جو زائد اف ا من هاتين العلاقتين نستنتج ان اف ا يساوي اف واحد ناقص اف جوج يعني كنكتب هادي يساوي اف واحد ونجيب اف الطرف الطرف بوحدها ونجيب اف واحد آه، نجيب هذا اف ندير نجيب هنا نكتب اف جوج زائد اف ا يساوي اف واحد ومنه اف ا نخلي اف ا هنا ونجيب اف جوج لهنا اذا ومنه اف ا يساوي اف جوج آه، اف واحد ناقص اف جوج هكذا فنحصل على هذه العلاقه واف واحد تعطات هي جوج نيوتن هذه واحد فاصلة خمسة وسبعين نيوتن اذا تطبيق عددي اف ا يساوي آه، صفر فاصلة خمسة وعشرين نيوتن يعني جوج ناقص واحد فاصلة خمسة وسبعين هي صفر فاصلة خمسة وعشرين نيوتن إلى السؤال الثالث حساب بي او e، شدة وزن الماء الذي أزاحه الجسم يعني ذلك آه، الوزن ديال ذاك السائل باش اللي أزيح نحو الأعلى آه، هي كتلته في جي هذا هو الوزن ديالو كتلته في جي وكتلته هي كتلته الحجمية مضروبة في آه، هي كتلته الحجميه ديالو اللي هي هي عباره عن سائل اذا الكتله الحجميه للسائل في حجمه ونستنتج ان اذا بي اتش يساوي الرو ديال السائل في في ديال الحجم ديال السائل المزاح في جي اذا الرو في في في جي هذا في هي ذلك الحجم المزاح والرو الرو ديال السائل لان وزن الماء الذي ازيح يعني الجسم هنا هو الماء اذا غنستعمل آه، الكتله ديالو بغيتها اذا غنستعمل الكتله الحجميه ديالو اللي هي كتله الماء الكتله الحجميه للماء ونضربها في الحجم ديال ديال ديالو اللي هو ذلك الحجم الذي آه، يعني ارتفع به آه، السائل اذا تطبيق عددي الرو ديال الماء تعطات اذا خصني نرد البلدي خصني نحطها بالوحده العالميه هذه الحجم بالوحده العالميه وجيب بالوحده العالميه ديالو اذا الرو هي واحد غرام par. اذا ولا نخليه هاد هادي كيلو غرام par مليلتر لان الحجم نخليه بالمليليتر باش يتختزل المليلتر بلا ما نحول هادي الوحده العالميه وهادي ما نحولهاش وهادي نحطها بالكيلو غرام آه، par مليلتر باش المليلتر يتختزل اذا آه، غندير هادي الرو واحد غرام الا حولتها للكيلوغرام غندير فيها 10 ناقص 3 ونخلي ديك مليلتر ما نحولهاش لان عندي المليلتر هنا في الحجم باش تختزل يعني في 25 مليلتر يعني هادشي باش ارتفع في هذه الوحدة العالمية ديال الجي هي 9.81 إذا تطبيق عددي الكيلوغرام غيمشي مع الكيلوغرام المليلتر ها هو مع المليلتر لأن واحد على المليلتر هي نعم المليلتر والمليلتر غتختزل كيلوغرام موان في كيلوغرام غتختزل غيبقى لينا نيوتن وندير الاعداد الضرب ديالهم اذا واحد فاصلة واحد هادي واحد مشات يعني تسعة فاصلة تمنية في خمسة وعشرين وضربة في عشرة تناقص ثلاثة تلقى صفر فاصلة خمسة وعشرين نيوتن وهي قيمة شدة دافعة أرخميس آه، إذا مقارنة بين بي او اف ان نلاحظ ان بي وزن الجسم آه، السائل المزاح هو شدة دافعة أرخميدس لاحظ أن اف أ يساوي بي أو e، يعني واستنتاج شدة دافعة أرخميدس المطبقة على جسم مغمور في مائع تساوي شدة وزن جسم المائع الذي يزيحه الجسم يعني الوزن ديال داك الكميه ديال السائل اللي ترتفع نحو الاعلى عندما يغمر الجسم آه، في السائل هذا هي هي شده دافعه ارخميدس إذا بغيتي إذا بغيت شي ديرها نحسب الوزن ديال ذاك السائل الذي أزيح نحو الأعلى باستعمال حجمه والكتلة الحجمية للسائل إضافة إلى جي إذا ونكتب اف ا هي الرو ديال ديال السائل في حجم السائل المزاح في جي حيث الرو الكتلة الحجمية للمائع أو السائل المائع التعريف ديال المائع المائع هو اما سائل او غاز لان دافعه الخميد توجد ايضا عندما يغمر الجسم في غاز ولكنها غالبا تكون ضعيفه لان الكتله الحجميه للغازات تكون ضعيفه وفي حجم الجزء المغمور من الجسم حجم ذلك الجسم المغمور أي حجم السائل المزاح ويساوي حجم المائع الذي يزيحه الجسم نعم أشكركم على حسن المتابعة وإلى تمرين آخر أو أخرى